La settimana di disegno digitale della borsa fa parte del corso di collezione e si sviluppa su due programmi, Photoshop ed Illustrator. Con eh, il programma che si chiama Illustrator eh, andremo a ricreare dei disegni tecnici eh, di borse di vario genere. Con il programma Photoshop invece andremo a creare dei rendering il più realistici possibili utilizzando eh, pellami e tessuti. Lo scopo di questo corso è quello di insegnare come rendere i propri disegni il più realistici possibile ed adatti ad essere consegnati ad una fabbrica per essere realizzati come prototipo. Eh, gli strumenti che si possono acquisire in questo corso non si limitano al, al disegno della borsa. È una, è una visione un pochettino più ampia su due programmi che hanno molte possibilità i cui strumenti si possono applicare in diversi ambiti. Sono inoltre strumenti moderni che aiutano lo studente ad acquisire un altro lato del disegno, che non è più soltanto quello a mano, ma anche quello digitale. Con Illustrator andremo ad approfondire come si utilizzano alcuni strumenti, quali ad esempio i pennelli con i quali si possono creare accessori molto definiti come delle zip, le borchie oppure ehm, fibbie e altri accessori metallici in modo molto preciso e soprattutto veloce rispetto al disegno a mano. Con Photoshop invece, oltre all'applicazione di tante diverse texture all'interno delle borse, che permettono perciò anche di fare molte variantature di borsa in modo molto veloce, impareremo anche come inserire accessori di vario genere, come creare fotomontaggi. Inoltre, in questo corso, gli strumenti che andrò a spiegare saranno utili sia per il disegno della borsa, ma anche in altre occasioni, magari per il disegno eh, di un logo o di una grafica.